you Hai YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean daripada Blaster Mini. Okay, so tak perlu cakap apa, kita ikut peraturan lama. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami, anda kena buat perkara ini. So, tekan butang subscribe di bawah, tekan butang subscribe dan juga tekanlah butang loceng di sebelah bawah dia. Sebab sekarang saya rasa hampir ke semua uh, unboxing kita, kita akan bagi giveaway lah. So, giveaway kita hanya bagi kepada subscriber kita so tak rugi anda tekan button subscribe ya. dan memang tak lain tak bukan kita memang uh, tengah berusaha lah untuk buat route to 100 ribu uh, subscriber lah artinya kita nak mencapai 100 ribu subscriber secepat mungkin uh, dengan bantuan anda so diharapkan ia dapat tercapai dalam masa terdekat lah so kalau anda belum subscribe, subscribe sekarang kerana kita ada giveaway juga uh, untuk setiap model lah yang kita unbox rasanya macam tu lah so tak lain tak bukan juga model kita pada hari ini pun kita ada bagi juga uh, giveaway so pastikan anda tonton sehingga uh, pengakhiran video ni lah untuk mengetahui bagaimana untuk mendapat giveaway kami alright jom kita lihat apa yang ada pada hari ini Ah, ini dia Okay, brand daripada Bing Feng So ini adalah MP7 eh crystal bullet model. So ini adalah MP7. Apa beza dia dengan MP7 sebelum ini? Sebab MP7 dah ada banyak ada sebelum ni 2 3 jenis lah. So ini adalah model yang terbaru. Uh, artinya MP7 model baru lah. Ini adalah MP7 version keempat lah. Version keempat daripada Pingfen lah. So apa perbezaan dia uh, berbanding dengan MP7 sebelum ini artinya berbanding dengan MP7 V2, V3 So ini V4, kita lihat apa beza V4 lah. ha, Ini dia Kita Bagi anda lihat sikit Ah, ha, Dia terbalut-balut macam ni So kita keluarkan apa yang ada dulu So dia ada bagi Mac Saya tak sure Mac lama boleh pakai ke tidak Tapi nampaknya macam um, sama ataupun ni lebih lebar sikit tak sure lah so, ada satu mag biasa ada dua muzzle head ataupun flash hinder satu warna merah satu warna hitam ada M M point, point, M point ada dua ini ada barang penting cermin mata keselamatan ini yang penting kena pakai sentiasa semasa dalam permainan ataupun di kawasan permainan nah ha, kali ni ush ha beza dia kali ni dia ada bagi drum mag ha ni drum mag ah ha. Sebelum ni dia bagi stick max saja. So sekarang dia dah bagi drum. Yang ada drum punya dia memang V4 lah. Saya tak sure performance dia sama ada dah ditingkatkan ke ataupun tidak tapi sekarang yang nampak dalam mata beza dia dapat Mac Extra 1 drum Mac. Ha, ini dia punya dummy scope ni pun ada satu. Memang tak boleh adjust, tak ada lampu apa pun tak ada, cuma boleh dilihat uh, uh, tembus lah anda boleh lihat dia tembus. Okay. Dan kita punya hero ada satu pack jumbo sikit kecil. Dan kita punya hero pada hari ini. Ah, MP7. Wow, berminyak-minyak ada lah sini. Apa tak? Berminyak-minyak. Okay, so perbezaan utama daripada pandangan mata dia punya kualiti ataupun finishing dia sudah lebih cantik dia lebih licin lah dia lebih licin ala-ala macam P90 punya tapi tak adalah se segetar lah saya kata sebab dia P90 tu kan dia macam lapisan getar-getar sikit dia tak segetar macam P90 tetapi hampir kepada kualiti macam tu lah right kita tengok secara lebih detail dalam angle yang berlainan ok so kita dah sampai kepada angle yang ni dan kalau sebelum kita lihat performance performance dia artinya dia punya uh, Ray of Fire ataupun dia punya FPS yang saya boleh nampak beza utama berbanding dengan version yang ketiga memang tak lain tak bukan dia lebih satu drum mag dengan dia punya body quality dia dah memang lebih licin lah okay. so since dia ini yang berbezanya sementara ni kita tengok ni dulu dia dapat satu drum mag macam ni ya so ni tak boleh putar uh, dia macam ni So masukkan gelboard di bahagian sini. Uh, yang ni dia agak ketat lah time saya nak tarik dia keluar kalau dia sangkut kan. Anda kopek je lah sikit kat sini so dia akan keluar. Masukkan gelboard di sini ya. Okay. Dah masukkan gelboard. Dah boleh macam ni. Ha, fui. Bergaya kan. Ha, release mag di sini. Dan kalau stick mag biasa dia macam ni je lah. Dan kalau stick mag dia, dia memang masukkan gelboard seperti yang version sebelum ni punya. Alright. Tempat masukkan bateri sama di sini. Keluarkan yang ni saja. Tetapi selepas saya pasangkan muzzle head yang ni, dia dah ketat. Sepatutnya kalau anda keluarkan muzzle head, anda tarik macam ni je. Ha, dia boleh keluar. So, bateri biasa anda akan dapat yang 7.4 yang memang kita bagi dalam package. Seperti anda lihat tadi, tak ada bateri kan? Tapi kita bagi 7.4. Tetapi bateri yang saya masukkan yang ni, sebab saya tak ada bateri 7.4, saya guna Bateri 11 volt ah. Okey, 11.1 volt. Masukkan sajalah. Okey. Tutup balik. Okey, betul lah. Okey, betul betul. Okey, masukkan balik ni. Ha. Kita try ni dulu. Kalau yang V3 dia ada Mac Prime ah. So ini ada tak Mac Prime? Mac Prime dia tekan sini. Ha, ada. Boleh dengar kan? Alright, kita tukar, kita tengok. Ini uh, drum Mac dia boleh ke? Ada Mac Prime. Ha, memang lah Mac Prime. Okay, dan dia ada on-off switch ya. On-off switch dia di sini. Kalau tolak ke depan, dia dah on sekarang. Kalau tutup ke belakang, dia dah off. Ha, ni safety dia lah. Sebab saya guna bateri 11.1 volt, so dia laju. Okey. Di sini ada rail dan ini boleh lipat. Dia punya vertical hand grip lah ni. Kiri kanan dan dia ada bagi ni saya dah siap pasang dia punya end point, dia punya dummy uh, scope dengan dia punya ni end point lah depan belakang. Okey, nak release dia punya uh, adjustable, dia punya butt anda tekan yang ni dua, ni nampak kiri satu, kanan satu tolak ni dua ke atas anda boleh tarik so batang ni memang daripada besi dia punya bat ni besi memang daripada besi dan di sini anda boleh tukar ataupun uh, nak upgradekan spring yang lebih kuat mudah je keluarkan sini masukkan ikut sini alright kita tengok lah secara dekat ha. dia punya rubber ha, ada bing fern di sini dia punya rubber finishing dia tak adalah rasa macam getar-getar macam P90 tetapi dia memang licin lah ada HK MP7 di sini right dan kalau yang ni dia boleh naikkan lah turunkan pun boleh naikkan pun boleh ha, m point dia sebelah sini macam ni ini yang Mac Prime tu Okay, Jom kita buat close up sikit lepas tu kita test FPS testing ya. Okey, chop chop chop. So, sebelum kita pergi kepada FPS testing, kita kena ukur dan timbang dia kan. Alright, kita ukur dulu. Kepanjangan dia uh, termasuk muzzle head kalau dia lipat macam ni 43 cm. Kalau dia dah panjang-panjang ini maksimum kepanjangan dia. Ya. Okey, tadi 43. Kalau maksimum kepanjangan dia dapat 65cm ok dan berat dia pula berapa ok berat dia kalau dengan stick max sahaja 1 kilo lah 1.076 kalau dengan drum max 1.125 berat sikit saja. Okay so sekarang pergi kepada FPS testing so saya dah reload lah ni gelbo ah gelbo ke dalam mac gelbo 7 ke 8 mm yang saya gunakan ni memang mitio mitio samurai mitio ah 7 ke 8 mm gelbo tak bahaya ah alright sebab tekan dia pecah so sekarang saya reload dan saya mac prime kan dia sikit alright try shoot ooh bunyi macam kuat oh Alright, jom kita lihat uh, dia punya FPS testing. Dan memang MP7 ini dia tak adalah semi ya. So dia tak ada feature semi. Dia cuma ada auto saja. So saya try terus dengan auto je lah. Lepas tu kita tengok uh, dia punya average uh, rate of fire dengan average FPS dia. Jom kita mulakan. Sebab saya menggunakan uh, battery 11.1 volt lah. So dia dapat rate of fire 17.2 dan average setiap tembakan wow 221.6 average lah artinya memang dia lebih padu lah daripada sebelum ini MP ataupun version yang ketiga saya pun tak berapa ingat lah version ketiga pun dah agak lama tetapi nampak macam agak konsisten uh, juga dengan 225, 224, 221, 226, 228, 231, 220. Alright? So, kita jumpa balik di belah dalam. Okay guys, so ini dia. Uh, Ping Feng lah. Ping Feng MP7 version keempat. So, perbezaan dia dapat drum rack, Lepas tu dia punya finishing lebih cantik, lebih licin. Uh, dia punya gear saya tak sure sama ada nylon ke ataupun metal. Saya akan try dapatkan info yang tu bila saya buka dia. Uh, tetapi dengan rate of fire yang menggunakan 11 volt tu tinggi lah juga. 17 biji satu saat kan dengan average FPS 220 pendek compact kan sesuai untuk uh, CQB Lepas tu dia boleh panjangkan bat dia juga. Consider memang menarik lah. Ni uh, MP7 yang ni. So kalau anda rasa nak dapatkan model yang ni, try tengok-tengok description di bawah. Dan sekaranglah masanya untuk anda subscribe kepada channel kami. Kalau anda baru saja mengikuti channel kami Blaster Mania ya. Tak ada kerugian kalau anda subscribe sekarang. Dan dah nak berakhir video ni so kita sampaikan pula cara bagaimana anda dapatkan giveaway ya kita bagi free saja tapi anda kena lah buat sesuatu first anda kena subscribe kepada channel kami yang kedua anda kena like video yang ini dapat saja apa like ya barang agak bagus Seribu like lah kalau video ni dapat seribu like dalam masa seminggu selepas video ni diupload artinya dapat saja seribu kita akan buat giveaway dan bagaimana kita memilih pemenangnya pemenangnya kita akan pilih daripada anda anda kena komen nak di bawah komen di bahagian bawah lah dan memang uh, nak bagi tahu terlebih dahulu giveaway kontes ini kita hanya boleh bagi kepada uh, penduduk di semenanjung Malaysia kalau Sabah Sarawak memang anda boleh join kalau anda dipilih kita bagi benda lain tapi memang tak dapat nak postkan blaster ni kepada anda lah uh, harap faham kerana bukan senang nak tembus ah, pihak-pihak uh, yang berkaitan lah. Dan kalau anda daripada Indonesia, anda bolehlah memeriahkan suasana dengan klik like tu supaya lebih cepatlah kita dapat seribu like tetapi memang sorry kita tak dapat nak post kepada luar negara sementara ini tetapi pastikan anda teruskanlah bersama kami kami tengah berusaha untuk uh, membuatkan sesuatu lah untuk pasaran antarabangsa kalau dah dapat nanti jangan risau kita memang takkan lupakan uh, jasa-jasa anda lah okay? so saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini dah cukup panjang dan kalau anda memang berminat untuk mengetahui lebih banyak uh, perkara ataupun isu-isu berkenaan dengan Geo Blaster pastikan anda subscribe kepada channel kami dan tekan butang loceng di sebelah dia okay? saya Sean daripada Blaster Mania kita jumpa lagi pada video akan datang bye bye Thank you.